Please tell me your name and age. Doğa Ekmekçi 11 yaşındayım. Many people say that sports and studies are completely different things and you've been a successful athlete and a brilliant student for a couple of years. So please tell me, what was your experience in combining sports practice and your studies? Did you find it difficult? 7 yaşında başladım yüzmeye. Ee, ilk başlarda antrenman temposu çok yoğun olmadığı için zor gelmiyordu ama e, son birkaç senede tabii ki zorluklarını gördüm. Antrenmanlar arası derslere gitmek zor oluyordu ve e, yani kendim bir şekilde adapte, adapte oldum tempoya. Bu şekilde. Do you think sport even helps you in your studying? If yes, why? E, evet, e, ders çalışmamda çok yardımcı oluyor aslında. E, belli bir disiplini sağlıyorum spor sayesinde. Ve antrenmanlardan e, aradaki iki saat boşluğunda sadece dersime odaklanıp çalışabiliyorum. Bana yardımcı oluyor yüzme. According to your experience, can sports practice promote learning? If yes, in which way? E, aslında çok fazla teşvik ediyor bence çünkü e, derslerde çok yardımcı oluyor. Disiplini öğrettiği için size derslere adapte olmayı sağlıyor. Sabah e, erken kalkarak gün erken başlıyorsunuz, antrenmanlara gidiyorsunuz ve hayatınızın belli bir düzende olması e, bence çok fazla her şeyi e, öğrenmeyi ve okulu da çok fazla kolaylaştırıyor. And what do you suggest to young people who are afraid of taking time away from studying if they dedicate themselves to a sport? E, çoğu insan aslında telefona çok baktığını düşünüyorum. Bence e, bu telefon veya tabletler yerine farklı bir spora yönelmek daha kaliteli vakit geçirmeyi sağlıyor. Hem bir dediğim gibi düzene oturtmuş oluyorsunuz ve hayatınız düzene giriyor yani. Her şeyi disiplinli yapıyorsunuz. O yüzden bence korkmamaları aksine ben kendilerini bir şeye yöneltmelerini sadece spor değil e, başka becerilere belki müziğe sanata da odaklanmalarını tavsiye ederim. Hey, thank you a lot.